Olá pessoal, meu nome é Joel e na primeira videoaula do canal BG Empire vamos aprender a desativar o MIP Mapping no Blender Game Engine, assim permitindo que texturas de baixa resolução não contenham mais suavização de imagem, isto é, elas ficarão pixeladas semelhantes aos jogos retrô. Como requisito dessa aula, você só precisa de uma textura de pequenas dimensões, temos aqui o nosso objeto com uma textura de baixa resolução definida, nós adicionaremos um sensor Always, um controlador Python, ligamos o sensor ao controlador, abrimos uma nova área, selecionamos o editor de texto, criamos um novo texto, nomeamos como script.py, ativamos todas as opções do editor de texto e no nosso script, começamos a escrever importar o módulo BGE, o identificador cont é igual à função que retorna o controlador atual, o identificador sensor é igual ao primeiro item da lista de sensores conectados ao controlador atual, isto é, o nosso sensor always. Aqui escrevemos quando o sensor for ativado chamaremos a função que desativará o MIP Mapping no Blender Game Engine. Como argumento dessa função, colocamos false para desativar o MIP Mapping e true para ativar. Perceba que eu coloquei false. Quando eu reproduzo o jogo, o MIP Mapping foi desativado. Quando eu coloco true, ele é ativado ou se mantém ativado, já que o padrão é estar ativado mas false é o que dá a diferença aqui. Ele desativa o mip tornando todas as texturas do jogo pixeladas, semelhantes aos jogos retrô.